တခါတလေပုံမှန်တိုင်းပဲကြောင်းသွားနေတယ်ဇက်ဆိုပြီးတော့ရှူရှူတွေထွက်ကြသွားတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်သာပြေးသွားတယ်ကြီးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရဲနေတယ် တစ်ယောက်ကပေါ့နော်ယာဒီလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူယာဒီမလာခင်ပထမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ bodily changes တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ mentally ပေါ့နော် mentally changes တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့အမျိုးသမီး main ကလေးတွေကကိုကိုယ်တိုင်သိလာတယ်။အဲသိလာပြီးတော့ငါတော့ယာဒီလာတော့မှာပဲဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့အချိန်ကိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲတခါတလေမှာအဲ့ဒါကြတော့ main ကလေးတွေအတွက်ကကြ surprise ပေါ့။တခါတလေပုံမှန်တိုင်းပဲကြောင်းသွားနေတယ်။ ဆက်ဆိုပြီးတော့ရှူရှူတွေထွက်ကြသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့အိမ်သာပြေးသွားတယ်ကြီးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရဲနေတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို surprise လေးတွေအမျိုးသမီးတို့တော်တော်များများမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးသမီးတို့ဆိုကလေးပေါ့နော်73နှစ်72နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာတီကိုစတင်တာကတော့အများဆုံး ဖြစ်လေ ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမခင်ဗျာ အဲ့တော့မှပြောတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်တောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး surprise နေနေသူတို့လည်းမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မျိုးဟာကမျိုးသမီးပေါ့ကလေးလေးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့အသက်အရွယ်ရောရောတူနေမှာမလားခင်ဗျမမဘယ်လိုမျိုးခွာခြားမှုရှိပါလဲခင်ဗျအသက်အရွယ်ကြတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ရေဘူးကအပြင်အခုကကြတော့ဒီမီနာခီပေါ့အပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကလေအရင်ခစ်တဲ့စာနည်းနည်းလေးစောသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မိဘတွေပေါ့နော်အမေပေါ့ညာသွားဖြစ်တော့အမေတွေက ကလေးတို့ awareness ထားပေးကြလာပြီဒီခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့လာတာအဲဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီ nipple buds လေးတွေပေါ့နော် breast bud လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရတော့များသောအားဖြင့်ဒီ sanitary pad လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုအပြင်သွားရင်ထည့်ပေးတဲ့အလေးချင်းတော့အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့လို surprise ဖြစ်တာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ် ဘုမအခုမှပြောတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ body changes တွေဖြစ်တယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတယောက်ကလေးလေးတယောက်အပြုတ်ဖို့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ကသူအပြုတ်ဖို့ဝင်တယ်ဆိုတာကိုခုနပြောတဲ့ရာသီလာတာပြီတခြားဘယ်အရာတွေကရောဟိုတတိပြုတ်လို့ရပါလားခင်ဗျ။အာဟိုဟာပေါ့မင်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်မင်းကလေးတယောက်အပြိုပေါ်စဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ growth spurt ပေါ့ growth spurt စတယ်ထွာလာတယ်ပေါ့ ထွားလာရဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ကွာခြားချက်ကယောက်ျားလေးရဲ့ growth spurt ကနောက်ကျတယ် main ကလေးကကြာစောတယ်ဆိုတော့ခါကျ main ကလေးကရုတ်တရက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ6တန်းလောက်တော့ကလေးပဲတူတူစော့နေကြတယ်အဲ9တန်းလာတဲ့ခါကျတော့ main ကလေးကထွားသွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ growth spurt ရစရလာရေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတည်တာလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် figure ပေါ့နော် figure လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတယ်ဒီ breast pad လေးတွေစပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် pubic hair လေးတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော် hair grow လေးတွေစလာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအာဒါငါရာတီလာတော့မယ်ဒါငါအပြိုပေါ်ဝင်တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့စပြီးတော့အဲတိလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမတိတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲမိခင်ကိုမေးတယ်ပေါ့မေးဒါတွေတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဘာတွေလဲပေါ့အဲ့လိုမေးလေးရှိကြတယ်အဲ့လိုအမေနဲ့နှီးနွယ်မှုရင်းနှီးမှုရှိတဲ့ ဒီမိန်းကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြိုပေါ်ဆလာတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့သိလွယ်ကြတယ်ခုနကလိုအဲ big surprise တွေပေါ့နော် big surprise တွေတိတ်မဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ် ကျေးဇူးပါမမအဲတချို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းသူတို့အတွေးလေးရှိတာပေါ့ရာသီလာလဲဆိုတာမကောင်းတဲ့တွေးလေးလေးဆင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဟိုပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောနေတဲ့စကားသံလေးလေးသူတို့ကနှစောနှဖျားလေးကြားရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပေါ့နော်ဒီလူမျိုး ယာတီသွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောဖို့ဆိုတာကိုကို့အမေတော်ရကောင်ကို့အမကိုတော်ရကောင်ပြောဖို့ကအရန်ကိုရှစ်တယ်လေမမကြီးအဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကို့အမတော်ရကောင်ကို့အမေတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောဖို့ရှစ်နေတတ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Facebook ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီမလေးတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီညီမလေးတွေနေဟိုမမအနေနဲ့ဒီညီမလေးတွေကိုယာတီလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမအနေနဲ့အကြံပြုပေးပါဦးခင်ဗျာအော်ယာတီဆိုတာအဲ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ပေါ့ပုံမှန် metabolism ထဲမှာပုံမှန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပါတယ်ဒါဟာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသွေးပုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ reproductive life ကိုစတင်မှုအတွက်ဒါအစပြိုးခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ရှက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအားငယ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တကြစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိခင်သို့မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းယင်းရဲ့ဖွင့်ပြောလို့ရတဲ့တငယ်ချင်းသို့မဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်အမပေါ့နော် ကိုတော့ပြောပြပါတိုင်မင်မှာကိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုမကိုတဲ့ကြီးတဲ့သူတွေကိုတိုင်မင်မှာဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေကိုယူသင့်တယ်ဘာတွေကကောင်းတယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတိုင်မင်သင့်ပါတယ်လို့ညီမလေးတွေကိုဆရာမကတိုက်တွန်းပါတယ် မမကျေးဇူးပါဟိုမမပြောတဲ့ထက်မှပေါ့နော်အထူးကိုပေါ့ဒီမှတ်သားဖို့ကောင်းတာဟာတော့ဒါဒီမြို့သမီးတယောက်ပေါ့ဒီကလေးလေးတယောက်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီပထမအဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာရာသီလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ psychology safety သူအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပို့မေကိုတိုင်ငင်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ် အထူးအပြည့်ကြီးရာသီလာတယ်ဆိုတာဟာသွေးပုတ်တွေစင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာမမပြောပြလိုက်တဲ့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမသားရပါတယ်မမပြောတဲ့အထက်မှာတခုကျွန်တော်သိလိုက်ရတာတော့ဒီရာသီလာတယ်ဆိုတာဟာ reproductive life ကိုစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုကြားဖို့ပါတယ်မမ uh, menstruation is the cry of uterus ပေါ့ဒီ menstruation ရတိလာတယ်ဆိုတာဟာတအိမ်ကနေပြီးတော့ငိုလိုက်တယ်ဆိုလို့စကားပုံလေးလည်းကျွန်တော်တခုကြားဖို့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီအခုဒီ Facebook ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမလေးတွေကိုရောဒီဒီ reproductive age နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိပြုရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ရတိလာခြင်းဆိုတာတဲ့ဒီစကားပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတအိမ်ရဲ့ cry ညက်ရည်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တော့အဲ့ဒါက smiling crime ပါ sad crime မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာမကပြောလို့ပါတယ်ဒီစတင်ပါလေမမခင်ဗျာโอเคဒီနေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမမအနေအမေးဖြေခံတဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့ညီမလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုညီမလေးတို့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးသောယာတီလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးဒါကိုအကြောင်းနေဖို့ဒါဒီယာတီလာတယ်ဆိုတာဟာသွေးပုတ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီဒီခန္ဓာကိုယ်တွေ့ကောင်းတဲ့ဒီ physiological process ဇီဝကမ္မဖြစ်စစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနေနဲ့ပေါ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ရှစ်စရာမဟုတ်ဘူးမိမိအတွက်ဒီဟာဒီအပြူပေါ်ဝင်တဲ့ စပြီးတော့စတင်ခြေလန်းတဲ့ခြေလန်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မမခင်ဗျခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဖန်နေဒီ Facebook page ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ Eposoft Facebook family အကုန်လုံးကိုလည်းဒီရာသီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းမရေးမှုဒတာတွေကိုပြောကြားပေးတဲ့မမကိုလည်း Eposoft ကနေပြီးတော့အကြီးစုထုတ်တည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမကလည်းစီဖန်လေဒီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.